Des parties de Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Jésus-Christ nous presse parce que estimons que si un seul est mort pour tout, tout donc sommes. icya kabiri cy'abikorera uko urukundo rwa kirisito rutugobera kandi icyo tuzi tudakekeranya ni uko umwe yapfiriye God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish. yohana gatatu ngo wa cumi na gatandatu haravuga ngo kubwira uko umwana yakunze abari mu isi ariko rwatumye utanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese ntazape rubi ariko ahakurwa ingo budashyira amen jesu jesu gucyura intimba ikigabane cyaho cya gatatu ku murongo wa mirongo ibiri haravuga ngo umutima wanjye mubyibuka ugenda wicurikiriye muri jewe ibi ni byo nibuka cyane rero ni uko imbabazi z'uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa kubw'ikigongo kiwe kidahera cyamara igishyukeye ingena rumwizigirwa kangaje uhoraho niwe mugabane wanjye ni ku mutima wanjye wama uvuga nicyo gituma nzohora mwizigiye uhoraho agira neza bamwiteze n'imitima imurondera ni byiza ko umuntu yizigira akitega agakiza uhoraho atekereje ntiyicare wenyine akereze kuko ari uhoraho yayimwambitse ni byiza ko umuntu amenyerezwa ingogo yo kuganzwa akiri muto nashikane akanwa kiwe mu mukungugu n'ambakungure hariho ibyizigiro nategere umusaya kubita bamuhaze ibitutsi kuko umwami imana atahazota umuntu ruhebwa naho yo mubabaza ariko zomugira ikigongo nk'uko izi nziga imbabazi ziwe ziri kuko atababaza abantu abigomba cyangwa kubatera intuntu ngo sirebanga ingohe zose zo mu isi cyangwa kugoreka urubanza rw'umuntu mu nyonga zisumba byose cyane kurya urubanza rw'umuntu umwami imana nkabishima ninde yovuga ikintu kikaboneka kandi umwami imana atari we yabigeze mbega mu kanwa k'isumba byose ntihavemo ibyago n'ibyiza umuntu akiriho iyo ahaniwe ibyaha byiwe yokwidogera iki enda nidusesangura ingeso zacu tuzisuzume tugaruke kuhoraho Ducururire imitima yacu imana yo mu ijuru tuyitarikiye amaboko tugitwaracumuye turagarariza ntiwaduharira wadutwikiriye uburake uradutota waratwishe nta mbabazi watugiriye witwikiriye igicu kugira ngo ugusenga kwacu ntikumenyere kugushikiye abasi bacu bose baratwasamiye waduhinduye nk'udukoko rwa n'umwavu hagati y'amahanga amaso yanjye aransabije kubwo kuririra kubwo kuririra umukobwa wo mu gisagara cyacu amaso yanjye aracundugota ntasigaho ntahengeshanya kugeza igihe uhoraho azokwitegereza akaraba hasi ari mu ijuru amaso yanjye aransabije kubwo kurira abakobwa bose bo mu bisagara byacu abanyagiye ubusa bambize nk'inyoni basize ubugingo bwanjye ibyina mu ibohero banyibika ku ibuye amazi yarandenze ku mutwe maze ndavuganira ku natakambiye izina ryawe yewe uhoraho amashyi menshi cyari kimwongereye okay reka rero tubibutse ababatiriye bakoresha ububangutsi ku ndirimbo yabo e imwe